good morning, sì, qui sono diciamo le 10 come dico in questi casi, certo non è mattina prestissima, ma mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David, sì David, perché no David? David, Lynch. It's... Uh, June 13, 2022, and it's uh, Monday here in Naples. Um, a um, clear morning this morning. Very still right now, uh, it is June 4 at 128 Celsius, and this means that it's today really, really, really, really soft, like in these days in this period, and also over because it seems more a summer climate than spring climate. D'altra parte, ormai tra pochissimi giorni sarà estate, quindi è anche normale Uh, ehm, la serie card di Tuz credo che carico quello di ieri, quindi oggi non lo faccio, ma comunque eh, a fiori interesting in generale ai Open. Anyway, as he and you just see from <laughs> the green roller shooter, you can see anything, appunto, in fact you can see only the green roller shooter, eh, mi ha spiegato già in questi giorni perché c'è la green roll shooter, quindi non mi ripeterò. E quindi, però ve lo dico io, eh, comunque I think that this afternoon temperature potrebbe salire l'estate, l'altra parte sale quasi sempre di pomeriggio, nel mondo in generale. But the really important thing, io dico già we have perché ormai pomeriggio è la mattinata inoltrata, the really important thing this atmosphere is that today we have, today we have those beautiful those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, blue skies and golden sunshine, letting all along the way. Ovviamente qui all along the way sempre qualche lamino intendo soprattutto rispetto agli amici americani e come sapete abbiamo un orario completamente diverso. Bene, speriamo di continuare così in questo trend anche domani, per cui this so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain and it's uh, green roller shooter green roller shooter armin Armindis Days in quasi tutta l'estate and finally from a mythical keyboard Yamaha gx 640 IPG IPG 625 Eh, vabbè, grazie dei Mold People, lo follow per diciamo ricorsi, un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco, il mio stomaco brontolo come sempre, non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi la vostra bella colazione se il tempo deve essere brutto alle vostre parti ripeto per l'ennesima volta, non che non ci consoliamo sempre quando facciamo colazione, anzi, tra l'altro la curiosità è che le due parole dette in italiano, consolazione e colazione, fanno anche rima, ma io personalmente nel tempo è brutto, non lo so perché, mi consolo ancora di I'll più. See. I'll see you in the video tools of yesterday, I think, or tomorrow.